兄貴やはり私は男の人に嫌われる軟弱者なのでしょうかいやそういうんじゃなくてこう見えてもこいつはれきとしたおどんああのさすが兄貴です